Careful. एम फोर मिल गई एम टू फोर मिल गई कसम है यार वो कार 90 अरे मुझे तो कोई अच्छी गन दो जरा कार 98 ले ले I got supplies. supplies 6x भी इधर मेरी तरफ 8x पड़े हुए 8x भी पड़ा हुआ इधर 6x इतने सारे और यहाँ पे बंदे भी आएंगे लूट छोड़ ये तो ये यार ये क्या मिल गया 4x ड्रॉप किया अरे बहुत ही लूट है इधर तो स्कोपों की तो ढेर लगा हुआ है वो धनाधन स्कोप स्कोप वाह तबाई लेवल 2 मिल ही गया ना ना करके अरे यार मेरे पास ये थॉमसन पकड़ी हुई है मोड मिला तो मुझे ये एक मिली है हाँ दूसरी नहीं है असल्ट ट्रैफल नहीं है मेरे पे मुझे भी यार यार इधर पास भी पीछे चल पीछे पीछे इधर पीछे आओ जरा पीछे देखो यहाँ पे क्या पता मिल जाए यार ये एंड वाली साइड पे इधर क्या पता कुछ मिल जाए थॉमसन नहीं पड़ी थॉमसन और टन किलो के हिसाब से गोलियां पड़ी है बहुत है इधर इधर बहुत है यार ये क्या हो रहा है ये एक मिनट इसका बटन कहीं और सेट कर दो वो भी नहीं है है बस वेस्ट और किट भी नहीं है आ जा एक किल मिलने वाला मुझे अरे इधर भी किल मिलने वाला है लेकिन दिख रहा नहीं बंदा हाँ मार दिया फाइव की एमओ चाहिए हाँ ये है ना आ रहा ऑप्शन मुझे अभी दिखा ओए होए हो गया आ, वो जो सा दूसरा वीकेंडी मैच है इकतालीस सेकंड है टोटल बहुत मैच नहीं मेरा मार नहीं है सिर्फ इसी में ही है एंगल में ही है ओके okay, मेरे पास गैस कैन है सब कुछ है निकलते हैं आगे चलें फिर चलो निकलते गार्ड पकड़ो मुझे एक एआर तो मिल गई है एआर मिल गया मुझे नहीं मिले पास वो बॉट मारे हैं दो दो बॉट से ए स्कार एल मिली है कहाँ से स्लाइडिंग होती है कौन कह रहा है किधर स्लाइडिंग है चलो यार निकला ये देख लो अरे आ गया बस ना अब तो आराम से जीत जाएंगे टेंशन ही नहीं एटेक्स मिले फ्यूल भर रहा हो गया ये फ्यूल भर गया बस सही है हां हां मैंने भी अभी फ्यूल भरा इसका गाड़ी का चल इन्होंने कोई तो नया काम दिया वो छोड़ कर आ रहा है ना ओए गिर गया यार और ये तो भाई सामने भी देखना बंदे भी ना हो ओए काम करो ना पता हाँ, ना हो के हमारा इंतजार कर मुझसे हम तू फोर ले लो मुझे कार 98 दे दो अरे पास में गाड़ी है गाड़ी भी पास में है ओए ये चेक कर इनको स्किन है मिली हुई है एल की वो देख वो जो बंदा मार रहा है किसी को बम डम तो पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ इसने ड्रॉप पे ही चल डायरेक्ट अरे तुम्हारी एनिमीज अहेड यहां पर आए थे पास में वो सामने टू थर्टी वो करे hmm. क्या कहते हैं मैंने एसएमजी एम खबर यार ध्यान से हमारे पास वो नहीं है हेल्प अरे कुछ तो लूट दे देते बस सचमुच का बंदा जाने दो ऊपर ले जाओ अरे परे हाँ। वेट वेट वेट वॉक करनी पड़ेगी अरे यार मार दिया उसने ठीक है ठीक है कोई नहीं नहीं नहीं उसके पास है वो आई थिंक अच्छी शॉट कंप्यूटर का प्लेयर है भाई आई थिंक माइनस होगा कुछ कम ही होगा आई थिंक ये 100 Record drop ya चलो आप खेलो बाद में खेलेंगे ये ले ले मुझे नहीं चाहिए भाई ओए हाँ ये ले इसकी मैगजीन एक्सटेंडेड ये ले ये बाहर मैगजीन इसका ड्रॉप किया है Uh, नहीं सिक्स एक्स ही पड़ा एंड लेवल की इट uh, एक हाँ ना बहुत ही वेस्ट थी वेस्ट मैंने बॉट को मार के ली है I got supplies. Got supplies. यार हाँ कैम की गोलियां चाहिए बस ठीक है काम चल जाएगा वो तो मेरे पास भी एक पेन किलर और पांच बैंडेजेस हैं रुक मैं कंट्रोल सेट कर लू बंदे